ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಇನೋವಾ ಇದೆ ಬೊಲೆರೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇವಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇನೋವಾದಿಂದ ಇನೋವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಡಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಇದೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ double nine zero one six zero seven two double five ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ದೋಸ್ತು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓಮಿನಿ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಇನೋವಾ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇನೋವಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಟಚಪ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಅಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು ವೇರಿಯಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು G four G four G four variant ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಏನೇ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನು ರಬ್ಬಿಂಗು ಪಾಲಿಶ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧೂಳು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ನಾಲ್ಕು power window power window lock button door lock button ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೀಟು ಬಂದು leather seat covers additional seat covers ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ seven plus one with permit ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ full neat over all good looking neat ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಪಲ್ಸರೀಸು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎ ಸಿ ವೆನ್ಸು ಇದು ಅಪಲ್ಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಿ ಇರೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂದು two thousand seven okay fourth owner fourth owner final ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು two thousand seven two thousand seven running ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು sir one ninety two showroom history one ninety two showroom history ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ರೇಟಲ್ಲಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಚಾನಲ್ನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದು ರೀಪೇಂಟನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಪೇಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟಚ್ ಅಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಈಗ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ರೀಪೇಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಶೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ರೀಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ವಿ ಡಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ diesel Swift Dzire V D I ಇದೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರ್ಸಂಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಶೋರೂಮ್ ಸೀಟು ಓಕೆ ಸೀಟು ಅಷ್ಟೇ ಶೋರೂಮ್ ಸೀಟ್ ಕವರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಸೀ ಅದು ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿದೊಂದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಡಿದು ಏಜು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಅನಿಸಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ two thousand eleven third owner sir ಬನ್ನಿ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಮೂರು ನಲ್ವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೂರು ಕಾಲಿ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಮೂರು ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಗೈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು diesel V D variant Swift Dzire third ಓನರ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು ಈ ಗಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು three lakh twenty five thousand ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ಮೂರು ನಲವತ್ತೇಳಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫೈನಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ double nine zero one six zero seven two double five okay ಏನೇ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬಲ್ಲೆರೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರೋದಾ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಬಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಫೋಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದು ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಗಾಡಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ turbo plus D A engine okay Bolero turbo plus power steering vehicle turbo plus ಬರುತ್ತೆ Bolero excel turbo plus body okay A C ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಟು ಗೀಟು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಟೈರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವರೇಜ್ ಅದೇ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಇರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು registration registration D engine D engine power steering ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೋವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು registration turbo plus turbo plus D A engine main ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ turbo plus D A engine L excel X excel ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟು ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಐದು ಇದೆಯಾ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು V D V D I ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಐಲ್ಲಿ top and A B S ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರ್ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಐದು ಟೈರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು ಅದೇನಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಬಂದರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅದೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಡೆಂಟಿಂಗ್ ಏನೈತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾಕಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಅದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಗೆಲ್ಲ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವುಡನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸೈಡ್ ಮಿರರು ಬಂದು ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ full top end auto full side mirror ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎ ಸಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಇದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಆಟೋಫಾಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲೋಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ fog lamps aftermarket fog lamps ಇದೆ ಇದು ಫೋರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ ಇ e ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟು ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ಸಿನಿಮಯ್ಯ ಸರ್ ಶಿಫ್ಟು ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು registration optional video optional video optional ಹಾಂ ವಿಡಿಯೋಲಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಎಗಿಂತನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಎ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾರುತಿ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೋಗರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಡ್ಡಿ ಐಗೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಡಿಫೋಗರ್ ಬರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಲ್ಲ ಹದಿನೈದು registration owners third owner third ಓನರ್ಲಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಬೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಟನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳೋದು ಬಂದು ಕೂತು ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಎಂಕ್ವೈರಿ ನನಗೇನೇ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಈ ಗಾಡಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓಮಿನಿ ಇದೆ ಓಮಿನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡು ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ ಇದು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಲು ಗೈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಲು ಓಮಿನಿ ಇದೆ ಓಮಿನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇದು five seater vehicle pure petrol gas approval ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಕಣ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಂಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಅವರೇಜಲ್ಲಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ overall five seater vehicle tinkering ಏನು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಟಯರು ಸಮೇತ ಹೊಸದಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಲಿಂಬ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ತರ್ಡ್ ಓನರು ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ guys two thousand five third ಓನರ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಮೂರನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ Mahindra Jeeto X seven sixteen seven sixteen ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಟಚಪ್ಪು ಸಮೇತ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಶೋರೂಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮಡ್ಗಾಡು ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸಿಲಿಂಬೆ ಇದು ಏನಿದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲು two thousand seventeen two thousand seventeen ಅದು ಗಾಡಿ ಇದು ಏಳು ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಏಳು ಅಡಿ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏಳು ಅಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಗಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ದೋಸ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ದೋಸ್ತದು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗಾಡಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಏನಂತೀರಾ ಎಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಫ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೇಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿನೂ ಬಂದು ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಟೈರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡೀಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಇದು ಫು ಇಂಟೀರಿಯರ್ದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಿಲಿಂಬೆಯ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಓಡಿದೆ ಏನಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ರೇಟ್ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಲು ownership single owner single owner ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಅಷ್ಟೇ K one zero A three one double zero ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಟೈರ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ರೀಸೆ ಈಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಓಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಇದು ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ಏಳು ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಆರೂವರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೈರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಟೈರು ನಾಲ್ಕು ಟೈರು ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾಡಲು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು second owner two thousand eighteen second ಓನರಲ್ಲಿದೆ F C insurance fresh F C insurance ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಲು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಲು ಆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಫುಲ್ಲು ವರ್ಕ್ ಇರೋದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರೋ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಭನೇ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಚ್ ಟಿ ಇದೆ ಎಚ್ ಟಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ facelift facelift H H D square headlight ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಟಚ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಂ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ uh, ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಏನು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರು ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ ಫ್ರಂಟು ಅವರೇಜು ಅದು ಹೊಸ ಟೈರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಲ್ ವರ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟು ಇದು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿಲಿಂಬಯ್ಯ ಸರ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನು ಓಕೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ two thousand fifteen F C insurance fresh ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಇರೋದು ಇಂಟೀರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಸೀಟು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಓಕೆ ಎಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ತರ್ಡ್ ಓನರು ಮೂರನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ತರ್ಡ್ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ two lakhs seventy thousand negotiable okay ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನೋ ಹೇಳ ಏನೋ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೀದರು ಓಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ double nine zero one six zero seven two double five okay okay guys ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಶೋರೂಮ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್